Let's do some work on pronouncing single vowels and double vowels. A. Appelsini. Aamu. Appelsini. Aamu. E. Te. Tee. Te. I. Lisa, Liisa. Lisa, Liisa. O. Koti. Koodi. Koti. Koodi. U. Tuli. Tuuli. Tuli. Tuuli. Y. Yksi. Syyskuu. Yksi. Syyskuu. Ö. Öljy. Insinööri. Öljy. Insinööri. Ä. Älä. Ääni. Älä. Ääni.